नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू चाहिँ फेसबुक पोस्ट र फेसबुक कभर चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ हामीहरू त्यो हेर्न जाँदैछौँ सुरुमा चाहिँ हामीले फेसबुक पोस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हेर्छौँ सो तपाईँले यहाँ सर्चमा जानुहोस् र यहाँतिर फेसबुक पोस्ट भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोस् र फेसबुक पोस्टभित्र जान्छु र फेसबुक पोस्टको साइज अनुसार डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू चाहिँ देखाएको छ इक्जाम्पलको लागि यो छ यो छ यो छ यो छ सो डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामीहरू जुन चाहिँ यो टेम्प्लेट छ यसमै केही कुराहरू एडिट गरेर चाहिँ हामीहरू राख्नेछौँ इक्जाम्पलको लागि मेरो किन्डर गार्डन अथवा चाइल्ड केयर सेन्टर छ भने चाहिँ मैले कसरी डिजाइन गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म यहाँतिर चाइल्ड केयरको नाम लेखिदिन्छु त्यसपछि यहाँतिर म वर्ल्ड लेखिदिन्छु र यहाँतिर म क्वालिटी एजुकेसन भनेर लेख्छु बेस्ट केयर भनेर लेख्छु एफोर्डेबल मच मोर जोइन र यहाँतिर चाहिँ हामीले कल टु एक्सन चाहिँ राखेका छौँ र तलतिर चाहिँ हाम्रो नम्बर राखिदिनेछौँ इक्जाम्पलको लागि मेरो नम्बर यो छ अरे अनि यहाँतिर चाहिँ हामीले वेबसाइटको नाम राख्छौँ र हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँतिर हाल्ने गर्छौँ सो यदि लोगो हाल्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ यहाँतिर हाल्छौँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेरो लोगो छ अरे सो मैले चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र हामीले ब्रान्ड कलर अनुसार चाहिँ हामीले मिलाउनुको लागि हामीले स्टाइलमा जान्छौँ डिफ्रेन्ट कलरहरू हामीले यसरी चुज गर्न सक्छौँ ठ्याक्कै म्याचिङ हुने गरी यो चाहिँ अलमोस्ट म्याचिङ छ सो हामीले यही हालिदिन्छौँ अनि फेसबुक पोस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ यहाँतिर आफ्नो ब्रान्डको नाम अथवा लोगो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईँले क्याप्सनमा हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा यहीँतिर यसरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोटो चाहिँ स्पेसली युज गर्दाखेरि एकदम एट्र्याक्टिभ हुन्छ र मार्केटिङ हुनुको लागि एकदम सजिलो हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ लोकेसन र कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ जस्तै कि मैले यहाँतिर कन्ट्याक्ट नम्बर हालेको छु र यसकै तल चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लोकेसन पनि हालिदिन्छु र यसको साइज चाहिँ म हल्का सानो गरिदिन्छु यहाँतिर पनि हाल्न सक्छौँ वेबसाइटलाई हटाइदिउँ राम्ररी यतातिर हालिदिउँ र हाम्रो फेसबुक पोस्ट सिम्पली यसरी क्रिएट भएको छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कस्टमाइज फेसबुक पोस्ट चाहिँ हामीहरू क्रिएट गर्छौँ सो क्यानभामा चाहिँ एउटा राम्रो फिचर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि क्यानभा आफैले चाहिँ फेसबुक पोस्टको लागि यति साइज हो है भनेर चाहिँ दिन्छ अब चाहिँ हामीहरू एउटा कस्टमाइज पोस्ट चाहिँ हामीहरू क्रिएट गर्छौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँतिर सर्कल हाल्छौँ सर्कल यहाँतिर हालिदिन्छौँ हामीले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँबाट गएर डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी हाल्न सक्छौँ Mm. र एलिमेन्ट्समा गएर चाहिँ हामीहरू फ्रेम भनेर टाइप गर्छौँ फ्रेममा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पिक्चरहरूलाई चाहिँ यही रेन्जभित्र चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ इक्जाम्पलको लागि म फोटो लिन्छु र यहाँतिर चाहिँ मैले यसरी हाल्न सक्छु सो ठ्याक्कै यो सर्कलभित्रै गएको छ सो तपाईँले फ्रेम एलिमेन्ट्स टाइप गर्नुभयो भने एउटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू आउँछ सो यो एलिमेन्टभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिक्चरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म टेक्स्ट लिन्छु र टेक्स्टमा चाहिँ हामीहरू पोडकास्ट भनेर लेख्छौँ पोडकास्ट र हामीले यतातिर हालिदिन्छौँ र हामीहरू फेरि यतातिर लिन्छौँ podcast with Lexum. र हामीले यसरी ड्राग गर्छौँ र यहाँतिर चाहिँ हामीले राजीव ख्याज भनेर लेख्यौँ एलिमेन्ट्समा गएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँतिर रेट एङ्गल अथवा स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीहरू टाइप गर्छौँ यहाँबाट तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकवर्ड गरिदिन्छु पोडकास्ट विथ हल्का यति गरिदिउँ र यसलाई चाहिँ तलतिर गरिदिन्छौँ हामीले यसलाई पनि लिन्छौँ र यहाँतिर हालिदिन्छौँ podcast with Raju Khyaju so फोटोलाई चाहिँ हामीहरू चेन्ज गरिदिन्छौँ यसको लागि हामीहरू अपलोड्समा जान्छौँ र यो फोटो हाल्छौँ र हामीले कल टु एक्सन चाहिँ हालिदिन्छौँ जस्तै कि जोइन नाउ सो यहाँतिर चाहिँ क्यानभाको वाटर मार्क चाहिँ आइरहेको छ सो हामीले यो हटाउनको लागि चाहिँ प्रो भर्जन चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ तर हामीहरू फ्री पनि युज गर्न सक्छौँ एलिमेन्ट्समा म राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिन्छु राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल यसरी गरिदिन्छौँ यसरी गरिदिन्छौँ यसरी गरिदिन्छौँ र यो स्क्वायरभित्र चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने नकातिने चाहिँ धेरै चान्स हुन्छ यो ब्रान्ड कलर अनुसार नै राखिदिउँ यहाँतिर हामीहरू जोइन हुने राखिदिउँ सो एउटा सिम्पल डिजाइन चाहिँ गरेको छु त्यति साह्रो चाहिँ राम्रो छैन तर तपाईँले चाहिँ यसरी डिजाइन चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू के गरौँ भन्दाखेरि फेसबुकको कभर पेज इक्जाम्पलको लागि यहाँतिर फेसबुक डट कममा जान्छ जुन चाहिँ यो माथिको भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेको छ यसलाई चाहिँ फेसबुक कभर भनिन्छ सो हामीले यो भित्रको कभरलाई चाहिँ हामीहरू क्रिएट गर्छौँ त्यसको लागि हामीहरू फेसबुक कभरमा जान्छौँ फेसबुक कभर सो क्यानभा आफैले चाहिँ साइज चाहिँ भनिदिन्छ सो हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँतिर तपाईँले डिफ्रेन्ट टेम्प्लेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि म यसमा जान्छु र भएको टेम्पलेटलाई चाहिँ हामीले इजिली केही कुराहरू एडिट गरेर चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ अब चाहिँ म आफ्नो फोटो हालिदिन्छु यहाँतिर यसरी ड्र्याग गर्ने ड्रप गर्ने र यहाँतिर तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र join us for the future धेरै कुराहरू तपाईँले यसबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बिजनेसको नाम जस्तो कि मार्ट बिजनेस भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँतिर लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ यो एलिमेन्ट्सहरू पनि तपाईँले यो पनि एलिमेन्ट्स हो यो पनि एलिमेन्ट हो सो यो एलिमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले कहाँतिर हाल्ने जस्तो कि यहाँतिर हाल्नु पऱ्यो भने यहाँतिर तपाईँले यहाँतिर हाल्नु पऱ्यो भने यहाँतिर यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले अल्ट थिचेर चाहिँ तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसको डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो हाल्छु भने यो हाल्नु मिल्छ आफ्नो ब्रान्ड कलर अनुसार पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यो जुन चाहिँ फेसबुक कभर बनाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नको लागि यहाँतिर सेभमा जाने डाउनलोडमा जाने र तपाईँले कुन स्टाइलमा सेभ गर्ने जस्तै कि जेपेकमा सेभ गर्ने भयो जेपेकमा पिएनजीमा भयो पिएनजीमा अनि भिडियो फर्मेटमा भयो भिडियो फर्मेटमा तपाईँले जेपेकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले यहाँतिर डाउनलोड थिच्नुहोस् र यहाँतिर तपाईँको डिजाइन चाहिँ यहाँतिर डाउनलोड भइसकेको छ सो यो डिजाइन चाहिँ हाम्रो फेसबुक कभरको लागि मिल्ने हुन्छ सो हामीले डाइरेक्टली यसबाट अपलोड गऱ्यो भने त्यो चाहिँ मिल्छ र यदि तपाईँलाई चाहिँ यो कुनै टेम्प्लेटहरू चाहिँ राम्रो लागेन र आफैले बनाउनु छ भने तपाईँले एड पेज गरेर यहाँबाट आफ्नो डिजाइन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी एलिमेन्ट्सहरू राखेर ब्याकग्राउन्डहरू राखेर डिफ्रेन्ट कुराहरू राखेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye.